无形的各式气体是我们身旁无处不在，但大部分都无法察觉的一项复杂而重要的分子。而无论在民生、农业、工业上等区域，过多的气体泄漏堆积，不只会造成人体、动植物，甚至会导致周遭环境、生态大大小小不同的危害。 在以下的影片中，我们首先会介绍九的气体侦测解决方案系统的架构及特色，接着是九的气体侦测器适用的各式气体，以及适用的环境、产品特色等。首先，九的气体侦测解决方案可以透过各式的气体感测器搭配无线云端系统 Join Cloud 进行相关气体监控。 除了能将资料及时传送至行动装置，也能将数据显示于显示看板上。每秒一笔的即时数据，对于及时的监控处理十分有帮助。除此之外，还有各种实用的特色。有兴趣的观众朋友们，欢迎参考我们另一支影片《云端系统介绍》。 久的提供广泛的气体侦测产品，可针对不同的监测气体类型以及不同的环境场域，如工厂一般生产区域、危险气体等重点区域，或是用于嘈杂、密闭的环境中，进行准确有效的监控侦测。WGD Series 是一款单体式的气体侦测器，可量测如一氧化碳、氧气。 氨气与二氧化硫等常见气体，可透过四到二十 mA r s 四八5输出，并能透过手机进行无线参数设定与警报，适用于公安现场气体检测等环境。一二六零八也是一款单体式气体侦测器，其支援更多种类的工业气体测量，提供两组 relay 接点、类比输出与通讯输出等。采用壁挂、风管或外拉式的安装方式，可依据使用场域灵活部署。 IP65 的防护等级则有效防尘防水，而 KGD Dash SI100 则是一款可测多种气体的防爆型气体侦测器，其符合 EX 防爆等级，配有高清晰的背光 LCD 屏幕，并拥有三组警报输出。 且能用磁棒进行开关设定，可用于钢铁厂、造船厂、化粪池、采矿、电力等密闭易爆空间中进行应用。CGD dash 一二零零 H two dash M four 则是一款手持式四合一气体侦测器，有着清晰的液晶荧幕显示，可于画面中同时监看四种气体，并采用大容量锂电池供电。 外壳采用高强度塑胶设计，并附有鳄鱼夹，方便施工作业中随身携带；提供响亮蜂鸣警报，适用于嘈杂的环境中，方便人员进行巡检维护使用。最后则是 KGD Dash SI 100D Series。 它是一款能测量 L N G、L P G 气体的固定式气体侦测器，采用催化式检测原理，并提供4到20 mA 类比输出讯号，符合 E X 防爆等级，适用于检测管道与阀门等气体泄漏应用。九德提供全系列防爆气体侦测的选择，适用于各式爆炸危险区域，欢迎来电洽询您需要的款式。 以上就是我们对于气体侦测警示系统所做的简单介绍。如果有更多的产品问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，请持续追踪我们九德电子。我们下次影片再见喽！